Ha ha ha ha. ليش من اجبارك او انتم هنا مرحبا اصدقائي في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نلعب داد بارك هذه اللعبة عبارة عن لعبة رعب ختمت اللعبة من قبل في مستوى الشباب وخسرت في اخر اللحظات في مستوى السهل ولكن الان لن نمر الى المستوى المتوسط بل سوف نمر مباشرة الى المستوى الصعب اذا خسرت رسميا سوف اقفل الفيديو على طول ولا تنسوا لايكاتكم واشتراكاتكم وهيا نبدأ يا أصدقائي للمصداقية أنا أتذكر وأعرف كل شيء عن لعبة أعرف الألغاز وحلها وكل شيء ولكن العائق الوحيد هو المهرج الشرير عليه أن لا يقبض عليه هذا هو الشيء الذي آه نحن نركز عليه وليس الألغاز لأنني أعرف كل شيء تذكرت علي أن أختبئ ثم هو يضع المفتاح في آه في الدرج ثم أنا أخذه يا أصدقائي لكي تعرفوا اللعبة وأسرارها هذا المهرج مهرج أحلام مع يقدم الفيديو هذا الشخص الذي ألعب به هو نائم يمكنكم الدخول ها هو الفيديو ترونه الآن فيديو عندما ختمت اللعبة من مستوى الشبه وترون كل الأسرار والأشياء التي موجودة لعبت اللعبة الجزء الثاني ها هي الفيديو إذا أردتم مشاهدتها هذه أو الأخرى وها هو المهرج الشرير أين هي جراني أين أين هذه الشخصية أمام هذه الشخصية المرعبة يا أصدقائي أصدقائي هذه اللعبة عبارة عن أنه يخطفك في الأحلام في آه، تكون في حلم ويخطفك وعليك الخروج والآن علي الخروج من الحلم هيا لدي نصف ساعة وأنا ألعب وأقول لكم لحد الآن هيا المهم أنا أتذكر كل شيء فقط علي جمع هذا الحطب لكي أضعه في مكان آخر يمكنه سماعي ورؤيتي أصدقائي من بعيد هل أنا أسمع صوت؟ لا لا لا لا, لا اذهب اذهب اذهب اذهب روح روح روح اذهب اذهب اذهب اذهب اذهب, اذهب. يا أصدقائي هو أسرع مني حتى في الصعب هو أسرع مني يجري يجري اجري اجري دور من هنا لا لا لا لا لا لا لا يا أصدقائي يا أصدقائي فقط قلت لكم أن أقفل الفيديو ولكن بما أن المقطع قصير جدا راح ألعب مرة ثانية والله يا أصدقائي بعد هذه المرة إذا خسرت الآن سوف أقفل الفيديو رسميا هو لا يظهر الآن حتى أقوم بالمهمة التالية ولكن إذا طولت ولا أقوم بالمهمة التالية سوف يأتي علي أخذ الحطب الذي جمعته وأضعه هنا يا أصدقائي في هذا المكان والآن أخذ القارورة وهذه قابورة مياه علي رشها في ذلك الحصان تعلموا الحلول ذلك الحصان لكي أرى الرموز والأرقام الموجودة في ذلك الدم ثم لا أصدقائي سوف ترونه لا تخافوا أنا فقط أنبهكم أو يا أصدقائي قتلت المتعة لا تقتل المتعة يا مسلم ها هو ولكن يا أصدقائي علي علي أن أجري بسرعة لفتح الباب هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا سوف يجدني هيا اجري اجري اجري اجري اجري اجري والله يا اصدقائي خوف ليس تخاف من لعبة ولكن تخاف ان يلحق شيء هيا هيا اكتب راموس اكتب اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط يا اصدقائي اضغط سوف ياتي هيا هيا حسنا الإدارة علي المرور من أربع أماكن هيا هو أين هو أين هو أين علي أخذ المفتاح أرجو أن لا يغير مكان المفتاح أنا أسمع صوته هذا بذهب بذهب ذهب طيب الخزانة من بعيد كلما ط... آه لعبت بصعوبة أكبر اسمعك من بعيد ها هو ها هو أصدقائي سوف أكبر لكم بالمونتاج ها هو الآن بدون تكبير ها هو يا أصدقائي ها هو اسكيب صوت آه، هذا الصوت الذي نبهه المفتاح لماذا غيرت مكان المفتاح لماذا كان هنا موضوع أنا خائف اللي أرجع للخزانة يا صغير والله أنا خائف سوف يعود صوت آه، قوي أنا أعرف أنه سوف يعود بالطبع سوف يعود صوت خ... نعم نعم سوف يعود أنا أسمع صوت أقدامه آه، صوت نعم هو آه، يا أصدقائي ها هو اذهب أرجو أن أرجو أن يعود من هذا الباب أرجو أن يعود لأن من ذلك الباب قد يعود من هنا لا أعرف أين سوف يكون وإذا عاد من هذا الباب سوف ي... يطول يعني آه، نعم يا أصدقائي وصلنا الباب توقف حسنا <laughs> لم يتوقف أوه لماذا أنا خائف سوف أرى في الدرج الذي من هنا أين هو المفتاح أين هو المفتاح يا أصدقائي ما هذا ما هذا كسرت الدنيا يا مالك هاي هاي 2000 years later أهو الدرج؟ please yes وأخيرا وجدت المفتاح وأخيرا يا أصدقائي هل يختبر هيا هيا اسرع السريع متى هناك yes! سوف يدخل الباب yes! yes! نعم نعم هرب هرب اذهب اذهب اذهب اجري لماذا عدت؟ لماذا عدت؟ لا لا من هنا أوه. يا يا يا. هو يجري ورائي سوف أقدامه لا هو يجري ورائي الآن هو يجري ورائي يا أصدقائي يا أصدقائي يجري يجري يجري يجري مفتاح حط حط حط حط حط حط حط نعم نعم نعم يا أصدقائي شيء جميل نعم نعم وصلنا هنا يا أصدقائي بالطبع سوف نخسر في المستوى السهل لا أستطيع شكرا لكم اصدقائي المشاهدين انتظروا بالطبع سوف استطيع اجري اجري اجري نسيت من اين اجري اجري انزل انزل انزل انزل انزل نعم نعم من هنا من هنا بالطبع سهلة سهلة اصدقائي سهلة الحياة جميلة اصدقائي روح روح روح روح روح روح اذهب من هنا نعم نعم ادخل عبص ادخل ادخل ادخل عفوا أنا أتحدث بالدارجة فالأشياء في الرعب لا يمكنك الت... نعم لا يمكنك السيطرة على نفسك هذه الأشياء لا, ي... لا يكون هنا هي فقط أشياء بسيطة أصدقائي هناك هذه أشياء بسيطة ولكن قد يظهر لك هنا في الصعب تتغير اللعبة مرة يغيرون أماكن الأشياء كل مرة يقومون بتغيير مثلا في الجزء الثاني مضى المهم لا أريد حرق لكم الجزء الثاني من اللعبة المهم هيا أرأيتم يا أصدقائي دقات قلبي انظروا الأخير هو فصل القتل أصدقائي أرجو أنكم سمعتم دقات قلبي كيف كانت أرجو أن يكون مايك الهاتف لكي تعرفوا لكي تعرفوا كم كنت خائف في ذلك الوقت الخل وراء الخروج أصدقائي علي ألا أنظر للوراء علي الرجوع بدون نظر لأنك عندما تنظر ستجد باب يرجعك إلى الوراء فأنا أعطيكم حلول في مهم هنا أخذ هذا الأشرطة إياكم أن, لا تأخذوها أي شيء تجدوه عليكم كلهم تحتاجوه كل شيء في اللعبة تجده إلا الأشياء التي النقود أي شيء تجده في اللعبة هو مهم هنا فرصة القتل نستسلم الهزيمة والموت القريب على ما أتذكر آه، الولادة الجديدة على ما أعتقد آه. هنا الأخ فرصة مكتوبة في الحائط الذي وجدناه القاتل هي الفرصة الأخيرة آخر فرصة يا قاتل والآن يا أصدقائي الطموح صار أكبر وقد أفوز بهذه اللعبة يا أصدقائي سوف أفوز سوف أفوز أصدقائي سوف أفوز <laughs> أصدقائي شكرا لكم أصدقائي المشاهدة لا تنسوا لايكاتكم واشتراكاتكم وبدون تعليق